Deixa voar, deixa fluir, deixa alçar o voo do Espírito. Deixa voar. No do Espírito. Assim como a ave no céu, eu vou me lançar. Abrir minhas asas ouvindo a voz que me chama. Assim como a ave no céu. soar in the spirit like an eagle, just like a bird in the sky, gonna let it fly. Hearing the call of heaven, come up high, just like a bird in the sky, gonna let it fly. the title